जिंदगी में धोखा और मौका एक बार मिल जाए इनफ है ज्यादा एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं आपको सामने वाले की बेरुखी देखकर इतना पता लगा लो कि एक्स की एंट्री होने वाली है या फिर नेक्स्ट की बस